Ice, ice. We're back on the beat. So the ice me grow. Bigly next one. So bëggee jamu dohko, so soo jamu wahko, so ko jamu bëggee so dund ko soo ko defee am ko soo bëggee jàmm dox ko soo bëggee jàmm wax ko soo bëggee jàmm dund ko soo ko defee tên đều dê lên lên lập Một đứa kê xin lập tên đó phải Sắp phít nó đó tôi phải Dám mua đừng nhu quan đề kết tê Tên cây kêu tư về Dám mua mỏi về rì tê Bùl có xa gần nè Dám mua tên cây vô tê Đi cơ vui dụ Dám mua công tên môn tê đập với chú cụ nhì có nhà cũ dung cây u tỷ phụ mua à mua la mua vì nhà mưa lắp pe mỏi nít đập phong mel ni xây bút tít số bực ghi chăm mua đó cô số bực ghi chăm mua cô so bëggee jàmm dund ko so ko defee am ko soo bëggee jàmm dox ko so bëggee jàmm wax ko so bëggee jàmm dund ko so ko defee am ko waaw. Si on veut la paix dans le monde. Que tous les usines d'armes ferment, la guerre nous divise Et sa fin est pourrie, frère rebelle Mais sont les armes, frères djihadistes Mais sont les armes, pourquoi des mercenaires voudront la paix, vu que c'est la guerre qui est leur gagne-pain. L'autre la France veut pas quitter Mali, y a de l'or bon sang et beaucoup de mani. So bëggee jàmm wax ko soo bëggee jàmm dund ko soo ko defee am ko So bëggee jàmm dox ko soo bëggee jàmm wax ko soo bëggee jàmm dund ko soo ko defee am ko waaw utiliser les armes pour ramener la paix Sachant que ce sont ces armes qui vont maintenir cette paix La violence ne règle rien la discussion, tout, la violence nourrit la haine et elle nous joue des tours. À ces vues de bêtes de sang, on ne veut plus de hache ni de nucléaire qui va mourir, nous les innocents. À demain, frères humains, j'appelle à la discussion pour la paix et sa main. C'est la solution. Yup, yup, ice, ice.